Äh, äh, guck mal da das San Andreas Polo Das kannst du auch haben, Willi? Ja. Was denn los? Brainfuck. Willi, <laughs> was ist los? Nichts. was denn los, Willi? Alles gut? Bist du so glücklich? überglücklich. Oh.